Hai kamu Masih ingat sama aku Iya aku Orang yang dulu sayang banget sama kamu Tapi sayang Kamu lebih milih dia orang yang baru datang dalam kehidupan kamu Dibanding orang yang udah nemenin kamu selama ini Aku cuma mau bilang Semoga kamu bahagia sama orang yang kamu sayangi Tenang aja. Aku gak bakal ganggu kebahagiaan kamu lagi kok. Kamu baik-baik ya di sana. Jangan pernah sakitin dia. Cukup aku aja yang kamu buat sakit. Jangan lupa senyum hari ini. Bye.